皆さんこんにちは。今日は、あげくの果ての意味を紹介します。あげくの果てとは、結局、という意味です。ちなみにあげくの果てのあげには2種類の漢字があります。一つ目は、一つ目は、授業中に挙手するの挙。二つ目は、 前回紹介した揚げ足を取るの揚げです。では実際に使ってみましょう。あなたは親友と外国に出かけることになりました。しかし、親友は馬に乗って出かけると言い、あなたはそれをからかいました。挙句の果て、大喧嘩となり、 その激しさのあまりに、観客が押すな押すなと押し寄せてきました。しかし、決着があまりにもつかないため、観客たちは井口同音に言います。喧嘩になって挙句の果て、第三者まで楽しめないなんてなと。